は今私の家から10分ぐらいで来るこの前私もアップロードしてるマークアンパークというところのエアショーに来てますこの前もエアショーに来たんですが今日は RC エアショーですねレディオコントロールこれを見てるとまるで本当のエアショーですよまさかレディオコントロールとは思いません say blue. I'm the one who's going to hold the American flag. You go in the back and you hold a map as if, you know, you were lost trying to find out the way. I don't know. Okay. Sounds good to me. Is that a T6? No, it's the uh, Tucano. It looks like the new T6. It does look like a single exhibition flag, so he'll get aggressive, which we don't know. There's the man. We like aggressive. we like badass if you really want to know about it. これモデルやってるんですよ。 まるで人間が動いてるように見えます。 <laughs> 今私はエアショー、RC エアショーのランウェイに来ます。カストロに来てます。見てください。今ちょうどお昼時間なので、今日出てるエやつンなんで、こういうふうにチケットで、どのエアプレンがあなたが好きかというのをやっています。私は12番ですね、 なかなかターボエンジンでさっき動画で流したようにパイロットが手が動いたり首が動いたりすごかったですよコンテニューウォーキングどんどん進んでいってみましょう普通は前から見るんですが私は今後ろからなぜかというといっぱい人がいるので Yes. How do you think Uh, um, well, I bought it like this. yeah, I bought it used, but normally I think it would take about three weeks. れ見てたら本当のエアショーでしょこれモデルエアプレーには見えませんよ これが私の一番好きなこれはターボエンジンでしょうかちゃんと本物そっくりにエキゾーストからスモークオイルを流してスモークを出してます先ほど人形が動いてた飛行機がこれがそうですね さすがアメリカたかがエアショーでも RC エアショーですでもこれだけの人家族が見に来ています、えまるで本当のエアショーですね、えー、まさかレディオコントロールのエアショーとは思えないような感じですかなりたくさんの人が土曜日の今日はお昼なお昼1日やってるんですがかなり来ていますなかなか飛行機の好きな人にはもってこいだと思いますよ。